Э, как только я узнала, что открывается новый торговый комплекс «Жар», я победила. И я рада. Рада, что он открылся возле моего дома. А, на Учхозовском повороте. Торговый комплекс «Жар». Открытие 1 апреля.